assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar assalomu alaykum bugungi shodiyonani bugungi visol kechasini aziz ishtirokchilar qadamingizga qasanot xush kelibsiz assalomu alaykum go'zal davraga to'plangan aziz mehmonlar xursandchilik kunlarini qadrdon insonlari aziz insonlari bilan birgalikda o'tkazishni niyat qilgan aziz mezbonlar davramizga bugungi shodiyoramizning eng asosiy sababchilari kuyov va kelin tashrif buyurmoqdalar ularni munosib ravishda kutib olamiz to'ylar muborak bo'lsin yana bir bor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar xayrli oqshom barchaga toshkent shahrining go'zal qoshonalaridan biri bo'lmish sulton restoranida katta to'y katta tantana mustaqil o'zbekiston respublikasi yoshlari nodirbek va shahzodaxonlarning visol oqshomlari yaratgan barchamizni mana shu lahzaga mana shu onga bag'ri butunlikda sog' omonlikda tinchlik xotirjamlikda yetkazganiga shukur barchaga xush kelibsiz deymiz yana bir bor bugungi kechaning asl qahramonlari sultoni malikasi nodirbek va shahzodaxonni yana bir bor chin qalbdan qutlagan holda yangi boshlangan hayotlari asaldek shirin totli va hamisha bir birlarini tushungan sevgan va qo'llab quvvatlagan holda o'tishiga chin dildan tilakdoshmiz hayotning ziynati sevib sevilish insonga atodan azaliy meros bu dunyoda hech kim o'tmasin yolg'iz tanholik hamisha yaratganga xos kimga nasib etsa gar soliha yor tangridan yaxshilik yetgani uchun so'z bu dunyo o'tkinchi bir g'alva bozor har kim jufti bilan bir uzukka ko'z kuyov to'ra kelin poshsha uzukka ko'z qo'ygandek munosib bo'lganingiz muborak bo'lsin bugungi tuzilgan nikoh sulhi bir umrlikka yuz tutsin kelajakda mana shu mustaqil yurt taraqqiyoti yo'lida xizmat qiladigan farzandlarni dunyoga kelishlariga sababchi bo'lib ularni tarbiyalash sizlarga nasib ro'zi aylasin hayotingiz go'zal va nurafshon bo'lishini tilaymiz azizlar tantaramiz ochiq oldingizga qo'yilgan nozu ne'matlar sizlarga muntazir nasib etsa bugun mana shu koshonadan o'zingizni xonadoningizga go'zal tantanani guvohi bo'lib xursand bo'lib qaytasiz buning uchun biz san'atkorlar xizmatda sizlar esa izzatda so'zimizdan kelganicha sozimizdan kelganicha ovozimizdan kelganicha qalbingizni zavqiyop etamiz vaqtincha so'zimizni shu yerda muxtasar qilib tantanamiz mezboni ijodkorlarni mikrofon va sozlar qarshisiga taklif etsak noz ne'matlardan bahramand bo'lib bugungi xursandchilik onlarini biz bilan birgalikda shodu xurramlikda o'tkazasiz va albatta bugungi kechaning eng yorqin va go'zal juftligiga baxtlar tilashda davom etamiz azizlar yaxshi kayfiyat yana bir bor yoqimli ishtaha barchaga ko'k choymi qora choymi quyib nonlardan ushlatib oling oling qilib o'tiringlar bugun misoli e, bir bir gala konsert guvohiga aylanamiz barchamiz yosh xonlardan tortib o'zbekiston xalq artistlarigacha bugungi tantanaga taklif etilganlar hozir e, ijozatingiz bilan asta sekin shodiyona bob raqs bob qo'shiqlar jarangini boshlasa birozdan so'ng oldinda mehmon san'atkorlarimiz bor ularni go'zal kuy qo'shiqlari baralla gurros raqslarga barchamizni chorlaydi davom etamiz azizlar azizlar tantanamiz davom etadi yaxshi kayfiyat barchaga so'zimiz avvalida bugungi tantanaga mehmon san'atkorlar kelishlari haqida xushxabar yetkazgan edik sizlarga ana shu xabar isbotini topadigan palla yetib keldi va kutib oling nafaqat bizni xalqimiz o'zbek xalqi balki qardosh davlatlarda chet ellarda ham bu san'atkorimizni muxlislari million millionlab topiladi mubolag'asiz bu gap estradamiz primadonnasi o'zbekiston respublikasi xalq artisti yulduz usmonovani olqishlaymiz guldiroz va davomiy qarsagilar yulduz usmonova ikki yoshini volidai muhtaramalarini mikrofon qarshisiga taklif etamiz onajonlar farzandlarini duo qilsalar go'zal tilaklarini aytsalar maqsadga muvofiq ish bo'ladi sizlar qo'linglar bo'sh bo'lsa malol kelmasa qarsagilarni qarsillatib yo'q qarsagilarni qarsillatib chapak emas qarsak boya artistlarga chaldinglar yo, qarsak yulduz usmonova desam baqir chaqir qilib yubordinglar onalar chiqmoqdalar davramizga artistaga chalasidan qarsak yo qarsaginglar va albatta va albatta nodirbek zavjangiz bilan birgalikda sizlarni ham davramiz markaziga taklif etamiz onajonlarga yaqinroq turishingizni xohlaymiz chunki bu kunni intizorlik bilan kutgan ikkita buyuk zot bugun davramiz markazida ayni dam hozir nozir bo'ladilar biz kuyov to'rani nodirbekni onajonlardan iltimos qilamiz kelin poshshani shahzodaxonni onajonlarini boshlab ikkita quda davramiz markaziga kelsalar maqsadga muvofiq ish bo'ladilar qani edi tabiat qo'lidan kelsa abadiy etolsa seni umringni roziman onajon iloji bo'lsa senga qo'shib bersa meni umrimni bir kechalik allang hurmati uchun yuz yillik umrimni bag'ishlasam kam ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchun qarzim uzilmasdan qolur shunda ham mabodo bo'lsa edim zo'r haykaltarosh senga yuragimdan yasardim haykal yo agar bo'lsa edim mohir bir naqqosh surating chizardim berib ming sayqal yashang onajonlarimizni taklif qilamiz guldiroz qarsaklaringiz ostida mehribonlarimiz volidai muhtaramalarimiz marhamat assalomu alaykum onajonlar biringlarga o'g'il muborak bo'lsin biringlarga qiz muborak bo'lsin ikkovinglarga to'ylar muborak bo'lsin yetkazganiga shukur uzukka ko'z qo'ygandek munosib farzandinglar bugun ko'z tegmasin aziz mehmonlar diqqat bilan quloq beringlar onajonlar farzandlarini duo qiladilar kuyov kelin marhamat davramiz markaziga kelishinglar mumkin